нейтрализацию электронов, вот, позитронов в неонную пару. Она описывалась такой диаграммой, да? Позитрон сталкивается с электроном и рождается мион. частицей она считается электрон, поэтому частицей должен считать миу Да? Если здесь Вот такую. Картинку мы в прошлый раз подробно довольно разбирали. И от этой картинки у нас будет подход к целому ряду других интересных вещей. Ну и, как всегда, в этом случае я тоже постараюсь, чтобы наши вычисления в рамках абстрактной квантовой теории поля, да еще в низших ее порядков, имели отношение к конкретным процессам, в том числе тем, которые здесь разбираются в яме. Сегодня у нас будет первая тема, это процессы которые являются родственниками этому. Это, прежде всего, процессы с образованием кладков. И процессы с образованием адронов. На встречных пучках при высокой энергии. начнем вот с первого процесса, соответствующего аннигиляцию электронной пары пар кварк. Кварки мы знаем, существует нескольких типов, поэтому здесь мы тоже укажем, что происходит аннигиляция конкретной кварка. Антикварковую пару. Если рисовать соответствующие диаграммы, то начало будет точно такое же. Позитрон, электрон. Аннигилируют виртуальный фотон с импульсом P1, P2. А затем рождается пара кварков. клак шелта А и, соответственно, тут антиклак шелта А. Давайте посмотрим, в чем будет происходить отличие от этой реакции. Фактически в двух вещах. Во-первых, здесь будет другая вершина. В том смысле, что э, если здесь у нас будет, соответственно, заряд частицы, то здесь будет стоять заряд кварка. Это первая клубная кныча. И э, где Qa это уже безразмерная величина, э, отвечающая заряду кварков в единицах элементарного заряда. А вторая существенное тоже отличие, то что в отличие от мионов, кварки обладают дополнительным квантовым числом цветом, которое здесь, в общем-то, никак не проявляется, кроме того факта, что этих цветов может быть три штуки. Поэтому, если мы будем сравнивать течение процесса, допустим, минус кварк, антикварковую пару, да, с вот тем, которое является стандартным, то различие будет связано прежде всего с тем, что в амплитуде возникнет лишний множитель заряд кварка, а в сечении возникнет лишний множитель заряд кварка в квадрате. Раз. И второе, для этих конечных частиц мы должны будем просуммировать помимо того, что суммируем по спинам, точно так же должны были просуммировать по <clears throat> цветам. Три цвета даст дополнительно множитель 3. Вот это и есть главное отличие этого процесса от этого процесса. Если же <clears throat> речь идет о рождении адронов, это достаточно сложный процесс. И в условиях, когда происходит рождение адронов, электрон-позитронной пары малых энергий, у нас картинка будет, в принципе, та же самая. Да? А тут будет некоторый блок перехода. Квадроны. <clears throat> Кого? А вот здесь виртуальный фотон а, с импульсом P1 P2. Ну, а значит с виртуальностью, которая будет отличать величину q квадрат, <clears throat> рождает эту самую адронную систему. Характерное расстояние, при этом какое входит в задачу, будет величиной порядка, опять же, фактически по соотношению неопределенности, порядка h на корень из q квадрат, то есть в нашем случае h на корень из s. Ну и если речь идет про рождение адронов вблизи порога, а порог откуда начинается? Когда рождается? Панапионом. Да? Это примерно 288. Ну и легко сообразить, что соответствующее расстояние будет на уровне там 10 13 сантиметра. Это расстояние, характерное для сильных взаимодействий. И в этих условиях мы... <coughs> Это расстояние, на которое пучки надо... Расстояние, на которых происходит рождение Адонова, который управляет вот этим блоком рождения дронов. А, ну и, с одной стороны, мы верим, что а, это все должно описываться квантовой хромодинамикой, с другой стороны, особой ну, толку от этого веры нету, потому что <clears throat> точно решать уравнение квантовых хармодинамики мы не умеем, а пользоваться теорией возмущения в условиях, когда <clears throat> соответствующая константа немала, как писали классики, можно только в состоянии глубокого отчаяния. Да? <clears throat> Ну вот, поэтому в этих условиях, пока мы находимся вблизи порока, так, приходится применять разнообразные модели. И ответ выглядит тоже очень зачастую хитрым. А именно, <clears throat> если речь идет, скажем, про рождение заряженных частиц плюс и минусов, то вначале все выглядит очень похоже на квантовую электродинамику. То есть в некотором приближении и плюс и минус можно принимать как точные частицы. Но это только некоторое приближение. А если мы начинаем идти немножечко дальше, то возникают катастрофические отличия от квантовой электродинамики, в которой пион рассматривается как точечная частица. Возникают резонансы и так далее. Это каша, это спектроскопическая область, в которой <clears throat> экспериментаторы, в том числе на встречных пучках, я плюс и минус у нас, здесь пытаются разобраться со всевозможной точностью. Работают модели, модели постоянно уточняются и так далее. Но вот если речь идет про высокие энергии, то там <clears throat> уже фактически мы можем начать пользоваться квантовой термодинамикой, потому что все будет происходить на малых расстояниях. На малых расстояниях мы можем воспользоваться теорией возмущения квантовой термодинамики. А тогда в первом порядке, или лучше сказать, в нижнем порядке по теории возмущения квантовой хармоники, что у нас будет происходить? У нас будет происходить рождение квантов, которые мы умеем рассчитывать. Причем мы можем пытаться делать расчет не только в низшем приближении, но и учитывать дополнительные э, следующие члены теория возмущения квантовых финальности. Следующие члены будет соответствовать тому, что здесь могут происходить обмены между рожденными кварками с помощью глюонов, могут излучаться дополнительно глюоны. Все это будет непросто, но там есть руководящая нить. Теория возмущений, и значит, все те усложнения, о которых я говорю, будут в следующем порядке, будут, по крайней мере, в определенном смысле поправками. А главное, но главная правда будет совершаться вот здесь. Вот. А дальше э, <coughs> из этой главной правды мы можем сосчитать это сечение. Но это хорошо. Все это совершается на малых расстояниях. Но ведь потом появляются адроны. А превращение кварков в набор адронов опять происходит на больших расстояниях, на которых мы с первых принципов ничего особенного сказать не можем. Поэтому опять, какая может быть польза от этого квантового хармонидермического васики? Ну вот мы знали, как рождаются кварки на малых расстояниях. Как перекинуть мостик к рождению адронов при высоких энергиях? А, мостик происходит из того простого утверждения, что эти кварки непременно превратятся в адроны со стопроцентной вероятностью. Поэтому сосчитаем это сечение, и со стопроцентной вероятностью это будет сечение этого процесса. Поэтому <clears throat> можно сказать, что э, этот сложный процесс можно описать этим относительно простым с нужными поправками. Да-да обратно это верно? Что? А обратно это верно? То есть, когда рождаются адроны, они обязательно проходят кварковую стадию? А вот, э, э, может быть, кварковую, может быть, глюонную, понимаете? В этом смысле обратно не, не, не всегда верное, да, да. Вот особенно это четко видно в соударениях уже сильно взаимодействующих частиц. Если речь идет, например, про LHC, где сударяются протоны – то в качестве элементарных процессов там могут происходить, ну, например, процессы соударения не только кварков, но и глюонов. И зачастую эти процессы доминируют. Но ну, а здесь картинка в этом смысле оказывается более простой, и поэтому и <clears throat> говорят, что даже если некоторые частицы будут открыты на встречных протон-протонных пучках, то детальное изучение их все-таки будет происходить на встречных электрон-позитронных пучках, где картинка существенно яснее. Да-да. А вообще сечение водорона, туда же должны давать вклады не только какой-то один тип кварка, то есть не один аромат кварка. Совершенно правильно. Поэтому давайте посмотрим, как с ростом энергии может происходить изменение этой картины. А если взять отношение течение рождения подроды к течению рождения гномы. Да? Эту величину называют отношение просто. Так, так? То как мы ее могли бы, судя по этому результату, выразить? Это были бы вашего в квадрате, но зато просуммировано по всем тем кваркам, каким тем? Те, которые дозволяются вот этим утверждением. Этот ответ у нас был справедлив в области больших значений масс. Этот ответ тогда тоже будет справедлив тогда, когда S много больше 4 массы в квадрате. Давайте попробуем посмотреть, чему это может быть равно. Если у нас энергия таковые, <clears throat> что мы выходим немножко за область резонансов, где ничего с точки зрения фундаментальной теории напрямую мы вывести не можем. Что <clears throat> там а, а, за областью, скажем? полтора-два ГЭВа по энергии суммарной, какой могут участвовать такой набор квартов, как ну, кварки первого поколения, up и и ставки странные кварки. Что это нам даст? Значит, кровь общего маску я вынесу. Кварк ап имеет множитель, имеет заряд 2 третьих. Возьмем две третьих в квадрате. Так. Даун и Стрэндж имеют по заряду равному одной третьей. Поэтому здесь добавится... Да. Ну, Вы помните, что мы получаем? 4, 5, 6, да? Итого ровно ноль. Вот есть некое предсказание величины R в какой области? Там, где может быть уверены, что энергия заметно больше учетверенной массы, удвоенной массы этих кварков. А если <clears throat> энергия такова, что добавится еще и к этому набору кварков, добавится шармований флаг Это по дополнительно к тому, что здесь было, то есть дополнительно к этой ойке, добавится вклад соответствующий цекваку. Ну, а это будет та же самая тройка, умноженная на заряд цекварка в квадрате. Так. И это будет у нас 2 Плюс сколько здесь будет? 4 трети, да? А если есть, <clears throat> если в итоге мы получим возможность наблюдать, и когда это может быть? Когда мы перейдем за порог э, э ну, там, рождения цикварков, да? Это примерно 3 гэва по энергии. А если мы перейдем за порог рождения Б-кварка, то у нас помимо вот этого стандартного уже набора возникнет и <coughs> дополнительная И плюс еще вклад B-кванта, такой же, как вклад D или S. Да? То есть это будет, соответственно, сколько там, 1 девятая натрия плюс 1 треть. Ну, давайте попробуем посмотреть. Это, как говорится, чистая теория. А что говорит на эту тему эксперимент? Это довольно любопытно сравнить. А единственное, что нужно <clears throat> отметить, что, конечно, это самые простые рассуждения, потому что кроме этого процесса в первом порядке возникают еще процессы, где происходит обмен глюонами, где может излучаться глюонная дополнительно и так далее. Все это при аккуратном расчете учитывается, но получается очень впечатляющая картинка, которую я и хотел вам показать. указано просто сечение рождения адронов, где плюс и минус на ударение. Здесь по вертикальной шкале отложено сечение в миллибарах. я вам напомню. Это 30 минус 27 обратного сантиметра, поскольку барн мужчине считается такой здоровый, как амбар. Да? Хорошо. Э, что видно из этой картинки? А, да, а внизу отложено значение величины корень из s. Ну и если это сечение ведет себя так, как ведет себя мионное сечение, то мы твердо видим, что это есть вещь, падающая квадратично с ростом s, ну, а тогда логарифмическая шкале, она употребляется по вертикали, по горизонтали. Это должна быть прямая линия. И это хорошо видно, да? Как только мы переходим за границу чуть больше полутора или двух г, вот там есть, что вначале мы видим? Вначале там есть ромизонный пик, потом узкий пик омега, еще более узкий пик фи, Роштрих. Вот как только переходим за Роштрих, все примерно устраивается на прямые линии, причем на громадном интервале. Да? <clears throat> Вот там есть рождение семейства Жепси, а потом, уже до Z-бозонов, не доходя, да, есть еще семейство Ипсилонов, все лежит примерно очень, даже неплохо на прямой линии, что и соответствует вот этой зависимости единицы на x. Причем, посмотрите, какой хороший интервал при этом, да? Вот от примерно там двух, трех гэлов до величины порядка 80 ГЭФ. А там уже в районе 90 ГЭФ есть подарок природы Z-бозон, который возвышается над уровнем фона на три порядка. Сечение тем временем падает от 10 минус там, 4 миллибарда до 10 минус 7, да? То есть на, на три порядка. Но это, так сказать, картинка, которая <clears throat> выглядит, как выглядит сечение. Низшая кривая, посмотрите, указывает как раз это самое отношение R. И опять том же самом масштабе она сделана. Видно, что это почти прямые линии. После роштриха идет одна прямая до эпсилона, потом дальше идет до, до, пси, потом дальше еще одна прямая и еще небольшой скачочек после эпсилона. То есть на самом деле такое впечатление, что мы переходим от двойки до двойки плюс 4 третьих до 2 плюс 4 третьих плюс 1 третьих. Конечно, поскольку масштаб логарифмический, то это все не очень хорошо проглядывается, но если вы перевернете следующую страницу, у всех есть, у вас тоже есть? И, и, ага, все нормально. перевернете следующую страницу, что вы там увидите? Там сделано в более мелком масштабе эта же картинка. Ну и посмотрите, самая верхняя. Это область, <clears throat> где по нашим представлениям, это должно даваться вот этой самой величиной. То есть примерно двойка. И что мы видим? Экспериментальные точки в пределах ну, вот, от полутора до трех ГФ, вот в районе Роштриха их много, а дальше идут отдельно взятые точки. Между прочим, в этой области как раз хорошо работал Web 4N. Да? Вот все они очень даже неплохо укладываются <clears throat> на прямую линию, да, горизонтальную. А причем вот внизу, обратите внимание, пунктирная линия отвечает вот этому предсказанию, которое называется наивная кварковая модель. То есть, когда мы берем только пару кварков, больше ничего. А, <clears throat> а, выше, в качестве прямой линии, уже рафинированная квантовая хромодинамика с поправками и так далее. И видно, что такие квантовые хромодинамика лучше согласуются с экспериментом. Следующий кусочек включает интервал от 3 до 5 ГФ. Тут у нас есть пляска, связанная с тем, что возникают резонансы, связанные с С-кварками. Но после этого После этого у нас получается опять неплохое согласие с предсказаниями квантовой хромодинамики. А, а, только вот линия, которая там прочерчена пунктиром, она не константа, да? Не константа она в связи с тем, что здесь пытается даже учесть пороговые эффекты. Вот у нас было такое значение, потом он должны перейти к этому. Да? начинают рождаться связанные, начинают рождаться антиц-кварки. Ну и, наконец, следующий кусочек, это от примерно 9 э, до 11 ГФ, это та область, где имеется семейство, начинают рождаться кварки b анти Видно, что если отвлечься от узких резонансов, то опять-таки эксперимент дает, я бы сказал, поразительно хорошее согласие, удивительное согласие с предсказаниями квантовой хромодинамики. Так что в этой науке действительно мы можем сказать, есть очень рациональное зерно, подтверждаемое экспериментом. Так. Ну вот, это то, что относится к структуре рождения адронов, где плюс и минус ударения. А, дальше. Я еще говорил, что если мы будем рассматривать угловое распределение мионов при высоких энергиях, то оно описывается вот этой простой зависимостью. Кстати сказать, такая простая зависимость жестко связано с утверждением о том, что у Миона спина одна вторая. Если бы мы здесь рождали скажем, скалярную частицу, то зависимость была бы существенно другая. А, и это все, с одной стороны, очень здорово и полезно, потому что распределение широкое, и поэтому детекторы, которые не могут брать малые углы, Ухватывают значительную часть этого сечения. Это следующее. Когда речь идет про рождение квантов, в нижнем порядке квантовой термодинамики, то картина должна быть примерно той же самой. Да? Угловое распределение кванта должно описываться этой формулой. Конечно, будет усложнение, связанное с поправками, но главное зависит от будет то же самое – широкая зависимость типа единица плюс косинус в квадрате. Если бы кварки имели другой спин, у них было бы другое распределение. Но кварки это те объекты, которые мы непосредственно не видим. С другой стороны, <clears throat> эти вот самые кварки со стопроцентной вероятностью превращаются в адроны. А при высоких энергиях эти адроны выглядят как струны. И действительно, при высоких энергиях, вообще-то говоря, есть широкое распределение дронов. Но это поле широкого распределения очень часто четко выделяются именно струми. Исследование распределения этих струн по углу подтверждает вот эту самую зависимость. А значит, они происходили из частиц, имеющих спин 1-2. Это одно из первых экспериментальных подтверждений того, кто такие эти самые кварки. Конечно, <clears throat> то, что мы это наблюдаем, это есть э, предсказание на основе низшего порядка теории возмущений. Вообще-то говоря, могли бы происходить, как я уже говорил, еще образование глюонов, которые тоже должны превращаться в струны. И такие трехструнные события тоже наблюдались при хорошей энергии с ударением e плюс и e минус. Более того, в определенном смысле даже <clears throat> расследуя свойства организации экспериментально, находили даже отличия кварковых струль глюонных. То есть эти <clears throat> эти картинки, э, глионная струя получалась немножко шире, немножко меньше энергии, чем кварковая. Так что с этой точки зрения, изучая простые процессы низших порядков, мы прикасаемся к тайнам огромной физики. Ну, а, а, а, заканчивая этот раздел, я хотел бы еще упомянуть, что помимо вот такого сорта процессов, которые непосредственно изучаются в аннигиляции электронов позитронов, можно было бы, теоретически говоря, да, если бы у нас под рукой были соответствующие ускорители, смотреть процессы, которые происходят рождение миона с удалением фотона. Если бы у нас только были встречные пучки фотонов а достаточно энергии. <clears throat> Ответ выглядит примерно так, но с некоторыми существенными э, изменениями, связанными с тем, что коэффициентик будет другой. Зависимость будет не только единица на s, но еще получится там логарифм s. Но это не важно. Важно другое, что <clears throat> при высоких энергиях это сечение – такое же, как сечение нивеляции электронов-позитронов, и даже больше того. Но только <clears throat> теперь, если мы перейдем к рождению адронов гамма-гамма-сотолиниях, уже будем рассматривать кварки, нас, в ответ войдет не одна, а две квантовые вершины. И тогда сечение этого процесса да, будет пропорционально, амплитуда будет пропорциональна заряду кварка в квадрате, а сечение будет пропорционально заряду кварка в четвертой степени. Там можно будет ввести свое прям, которое будем, в отличие от этого, называть прям для гамма-гамма с ударением, которое будет равняться отношению сечения гамма-гамма существенно другая функция. Да? Она будет пропорциональна четвертой степени. И эта функция будет гораздо более чувствительна к заряду кварков, чем здесь. Потому что четвертая степень от того, что если заряды кварка нестандартные, 2 третьих, 1 треть, какие-то другие, это было бы почувствовано. Процесс такого сорта вы будете рассматривать на семинарах, но... А, но а, я хочу сказать, что кроме некоторых усложнения, а, ничего принципиально нового здесь не возникнет. Поэтому идеи, которые в квантовых динамики вкладываются при расчете таких процессов, те же самые, что и там. Дальше стоит вопрос но ну, эта вещь есть давно и хорошо известная, прямо здесь изучаемая. А что мы можем сказать про такие возможности? Откуда они возьмутся? Где взять пучки фотонов, которые были бы похожи на пучки электронов и позитронов? При этом их должно быть много в пучках, и они должны быть высокой энергии. Конечно, мы знаем такие пучки, где фотона очень много. Это лазерная вспышка. Я еще об этом буду немножко говорить. Но в лазерной вспышке фотонов может быть во много раз больше, чем электронов в сгустках ВП-4. Но лазерная физика вся до сих пор живет и процветает в области видимого света. Энергия – это электрон-вольт. А здесь нам нужны ну, те же самые энергии, что и на встречных пучках. То есть нужны фотоны с энергией лучше много ГФ. Но пока что таких фактически устройств нету. Но был найден окольный путь. На самом деле, скажем, такого сорта процесса может происходить как виртуальный. Мы с вами говорили о виртуальных частицах. Так вот сейчас самое время употребить верную идею и технологию для таких процессов. Рассмотрим встречные электрон-позитронные пучки, в которых электроны и позитроны сталкиваются друг с другом, но не аннигилируют, а рассеиваются друг на друге, испуская фотоны. Позитрон рассеивается. На электроне. Каждый из этих лептонов выпускает фотоны, а затем эти фотоны порождают эту систему или эту систему, которая при высоких энергиях превращается либо в огромные струи, либо вообще в набор адронов, огромный резонанс и так далее. Вот. Это все, помните, я вам говорил о пользе. <clears throat> Перехода от формального разложения теории возмущений к разговорам про виртуальные частицы и так далее. <clears throat> Такого сорта процессы только с рождением не таких тяжелых частиц, как мионы, а более легких электроны а впервые наблюдались как раз на встречных пучках. Проблема в том, что когда происходит это излучение, то энергия наших фотонов оказывается заметно меньше, чем энергия электронов и позитронов. Вот. И вот впервые процессы такого сорта, так называемые фотонные процессы, наблюдались как раз здесь, <clears throat> на ВП-4, который еще идет без буквы М, и, и там наблюдалось рождение электронов и позитронов. Причем, поскольку энергия фотонов была заметно меньше, чем энергия исходных пучков, то энергия рожденных электронов и позитронов тоже была заметно меньше. <clears throat> А затем такого сорта процессы наблюдались и на всех других крупных ускорителях. Поэтому <clears throat> Вот эти процессы, но с виртуальными фотонами, да, в настоящее время тоже оказались изученными, не с той большой подробностью, как процессы аннигиляции такого сорта. Тем не менее, они <clears throat> доставили много полезных сведений. Что? Вы понимаете, это уже не радиационные поправки, это отдельный процесс. Ну вот. <clears throat> Ну, на этом мы эту тему закончим. А я хотел дальше еще раз поговорить об этом изначальном процессе, с которого, из которого вытекло столь много полезного. с нами процессов, которые включают те же частицы, что были здесь, только в другой ипостаси. Ну, например, если мы по этой реакции переместим электрон, позитрон в конечное состояние, амион в начальное состояние, у нас возникнет процесс не аннигиляции, а рассеяния. Электрон рассеивается на мионе с теми же самыми конечными состояниями. А рассмотрение этого процесса даст нам возможность поговорить о перекрестной симметрии. из очень глубоких, а главное очень полезных идей квантовой теории поля, а ее можно прочувствовать на этом простом примере. сейчас сделаем перерыв, а потом начнем. Вернемся к этому процессу и вспомним, что когда мы начинаем вычислять эту диаграмму, то в каждой вершинке у нас будет такой множитель минус и на е, идущий просто от константы Лагранжана взаимодействия и t экспоненты. здесь, соответственно, будет аналогичная величина, а, вообще говоря, другая матрица. Да? Давайте вспомним, как выглядит матричный элемент, соответствующий этому процессу. В прошлый раз я выписывал, поэтому хочется выяснить, как вы это освоили. Я вас попрошу. Попробуем записать. конечный элемент этого процесса. Ну, э, Давайте запишем сначала вот эти номуты, чтобы не забыть. Минус и квадрат. Так, у нас получается минус и квадрат. Так. Вот. Э, а, дальше начинаем, как всегда, а, э, с международной линии. Э, Хватаемся за конец. Да. Что здесь будет стоять? А, ну, здесь будет стоять а, э, множитель от энергии, кайшов. Нет, нет, нет. Это мы пишем маточный элемент, а, а, а амплитуда растения, в которых никаких таких экспонентов уже нет. Это будет честный общий множитель, без всяких знаменателей, минус иде в квадрате. Да. В квадрате, замечательно. А дальше здесь стоит спинор, описывающий начальный позитрон. Да, это Почему у нас... позитрон? Позитрон. Позитрон. Мы идем по линии с конца. Против, против стрелки. Но вообще да, мы же другой хотим процесс посчитать. Что? Мы же другой процесс хотим. Нет, мы сейчас это вспоминаем. Да. Угу. Еще, так, таким образом, что здесь входит? Ну, здесь будет стоять В. В, причем В сопряженное. Да, да? сопряженная. Да. Вот. Назовем его буквой 1 чтобы здесь будет индекс импульс и спиральность. Дальше. Вершиночка. Если... Ну, если это, а, соответственно, гамма-альфа. Гамма-альфа. И... И здесь, а, получается, электроначальное состояние, это у нас получается... Да. С вот. индексом? С индексом двойка. Двойка. Все. Да? Э, это будет, так сказать, по спинорным индексам а? произведено соответствующее суммирование. Вот. Дальше идет пропагатор. Между прочим, с, но, с множителем «и». «И» не забудем написать. общее правило тогда бездействия написать. И дальше пропагатор как выглядит. Так, ну, у нас... Угу. Вот, э, здесь у нас будет стоять... Э, ну, как квадрат. Угу. А... То есть как квадрат в данном случае это кто будет? Ну, как квадрат, в смысле, это будет вот это. А, да. Угу. Вот. Ну, тогда через это запишем. Yes. Yes. Конечно, нужно было бы формально записать э, плюс и ноль, но в данном случае s положительная величина, поэтому можно это самое и ноль опустить. Он числитель стоит, что? А числители сейчас... Минус, да. Дальше. Что еще? 4π, это у нас связано так. И G. Фейнманской калибровки это будет G, связывающее начало и конец. Альфа-бета. Если мы здесь писали а Дальше. Вот. Дальше, соответственно, опять вот для этого мы идем. Отсюда вот. начинаем с конца. А, да, да. Записываем электрон э, в конечном состоянии. Ну, в смысле, не он в конечном состоянии. Да. Вот. Тогда у нас получается э, а, индекс четверка. Да. Вот. Это получается У 4 э, сопряженная. Так, дальше вот. стоит. Э, дальше идет гамма-бета. Угу. Вот. Потом И... идет В3. Все, замечательно. Ну, вспомнили, как мы вычисляли этот маточный элемент. Абсолютно точно так же мы будем делать это и для этого процесса. Этот процесс у нас будет выглядеть каким образом? Вот у нас имеется тяжелая частица. Для сравнения нарисовать, да? Тяжелая частица мион. Причем частицей мы называем минус. И легкая частица электрон. Да? И мы можем спокойно расписать все то же самое, что было дальше. <clears throat> Затем мы производили следующую процедуру. Вот это, конечно, и мы выбросим. Так. А, мы брали квадрат маточного элемента. И что, как мы с ним поступали? Если у нас электроны, позитроны не поляризованные, и у мионов мы не различаем поляризации, то что мы делали? Мы суммировали по поляризациям конечных мионов, а по поляризациям начальных электронов производили усреднение. То есть брали сумму по сигма-1 с коэффициентом 1 вторая, это усреднение, и посигма 2, и тоже брали коэффициент 1 вторая. И тогда у нас получалась такая картинка. Здесь у нас была 1 четвертая, входил вот этот локтик 4π, е в квадрате это альфа, Все это было в квадрате. Выскакивал этот множитель плюс квадратик. А дальше входили шкуры. Как мы их организовывали? Я вас попрошу напомнить. Да. А дальше мы могли сразу сказать, что поскольку есть такой множитель, то можно истребить его и сделать индексы одинаковыми. Тогда картинка будет немножко попроще. Угу. Так, пожалуйста. Здесь будет два шкура как мы его, как мы его будем записывать. Так, сейчас я вспомню. Да, давайте. Опять мы хватаемся за эту линию. Так. И вот этому внешнему позитрону шкуре будет соответствовать после суммирования чего? Вот можно взять V, на V сопряженное, просуммировать по его спиральностям, и возникнет там такой симпатичный множитель, который включал в себя импульс этого лептона, домноженный на гамма-матрицу, на гамма P1 Старичок, мы его брали. Нет. Ну, Владимир такое. А, да, фейнмановский слэш, помню. Да. маню. Феймановский слэш, да. И входило плюс или минус масса частицы. Для античастицы это было со знаком минус, да? Минус масса электрона. Так. Дальше входил вот этот гамма-альфа. Дальше этому соответствовала аналогичная структура. Так. Плюс. Плюс 15 электронов. Так. Теперь все это домножалось на сопряженное, поэтому там возникала такая же вершина, но другая сумма. Поэтому там ходила гамма. Нет. Мы же должны были вот этот кусочек, в котором шло суммирование по альфа, домножить на сопряженный. А сопряженный даст аналогичную штуку, но по другому индексу суммирования, по бета. Поэтому здесь должен быть, например, вот такая величина. Так. Этот кусок как мы будем записывать? Ну, тоже через шпор. Так. Шпор. А там опять хватаемся за конец. Ему будет соответствовать P4. P4, слэш и это частица, значит плюс масса уже миона, да? Так. Дальше входила гамма-альфа. Гамма-альфа. Этой античастице соответствовал P3 угу. минус масса миона. Масса миона. И когда мы умножали сопряженную, тогда выходило суммирование по другой вершинке гамма бета. бета. Так. Так. Но для того, чтобы все было хорошо, если здесь альфа вверху, а, да, то здесь внизу, и, соответственно, с бета. Замечательно. <coughs> Дальше мы этот квадрат матричного элемента <clears throat> вставляли выражение для сечения, получали то, что надо. Садитесь, пожалуйста. Что изменится, если мы начнем рассматривать эту картинку? Теперь я нарочно и специально вложу совсем другие импульсы. Пусть это будет импульс P, это импульс P', здесь будет импульс P большое, здесь будет импульс P большое штрих. Все будет частицы. Так. Как в этом случае будет выглядеть матричный элемент? Так. Каждому достанется. Вот. Пропагатор будет такой же. Угу. Ну, то есть, тогда тоже здесь поставьте гамма-альфа, гамма-альфа. А мы сразу гамма-альфа напишем. Да, давайте напишем сразу. То есть в уме мы произведем суммирование по индексам. Так. Хорошо. Тогда это нам даст да. что? Значит, смотрите, эту штуку мы не забудем. Значит, регламент. Чтобы не забыть его. Так, дальше. Значит, идем против. Отсюда вот Что здесь мысли? Э, электрон в конечном состоянии. Да. То есть это узлу от P'. Да? Так. Дальше. Значит, э, гамма-матрица. Гамма-альфа. Так. И здесь, есть у нас электрон начало. Да, опять же У Это все самозамкнутое выражение. Здесь берем. Значит, э, оно уже. Да. Ну, я просто не знаю. Да, а, ну, понятно. Еще давайте запишем. Наверное, написать э, передачу импульса, не знаю, как q квадрату. Ну, а вот напишите. Нарисуйте направление, какое вам понравится. Ну вот, вниз. Э, ну вот, давайте. а, а, а пожалуйста. Почему мы брать на этот импульс тогда? Ну, p минус p хорошо. Значит, внизу будет стоять p минус p штрих в Значит, а здесь, ну и уже и все, поэтому здесь тоже должен да. быть и, еще должен быть минус угу. 4i, а с гамма с g мы учим уже g алфабет, да, мы учили. Да. Так, и, значит, и теперь э, э, эту штуку. Ну, кстати, можно ну, это, наверное, еще добавить ну, какого-то. Да, да, да, А здесь получается тогда ион. Да. Да, сопряженный, да? Да, угу. в конечном состоянии. И у него импульс P большое. А гамма у нас стеральфа с ним. И? Значит, и У без сопряжения. Угу. Пошел начальное состояние. Большое и Да. Так, и все. Хорошо. А, а если мы начнем сравнивать одно с другим, то что, что при этом произошло? Давайте попробуем понять. У нас а, античастица позитрон в начале перешло в электрон в конце. Да? Закон сохранения для этого процесса будет записан так. P малое плюс P большое является P' малое плюс P' большое. Здесь Здешний закон сохранения был P1 плюс P2 равняется P3 плюс P4. Итак, если посмотреть по законам сохранения, то что у нас произошло? Давайте соображать. Эта частица, электрон, как была в начале, так и осталась. Значит, при переходе от этого процесса к тому, который будем называть кросс, да, <clears throat> произошли такие изменения. P2 заменилось на что? эта частица как была, так и осталась, да? P2 заменится на P. Просто. Конечный мион. Как был, так и остался. Это P'. Радикальные изменения произошли с остальными частицами начальный позитрон P1 а перешел в конечный электрон. Если мы будем перетягивать P1 в эту сторону, то он перейдет со знаком минус. Поэтому переход частицы к античастице как раз и сопровождается изменением знака. Если мы посмотрим на эту картинку, то таким образом P1 на что перешло? Ну, минус P'. Минус P'. А P3, которое было антимионом в конце, P3, развернулось в начальный мион. Изменения какие? P3 во что мы идем? минус p большое. А давайте смотреть, что у нас в итоге получилось, если, ну да. Там, где раньше стояла Там, где раньше стоял тест, равный P1 плюс P2 в квадрате, мы получили Христовом рассуждение такую величину, которая полностью этими правилами описывается. Правильно? Да. Ну и аналогично будет все то же самое здесь. Античастица V1 перешла вот она, да? Нет, античастица начале, частицу в начале, перешла в частицу в конце. качестве античастицы превратиться в частицу. Только античастица была в начале, а частица в конце. Ну, аналогичная история произойдет и с мионами. Если я теперь попробую расписать квадрат матричного элемента, опять-таки просуммированный по всем конечным, усредненным по всем начальным поляризациям. Что я при этом получу? Ну, как и раньше выскочит вот этот самый множитель. который будет делиться на этот раз уже не на P1 плюс P2, а, как мы сказали, на P минус P'. дальше снова будут два шпура. Ну или снова убедиться, что эти шпуры будут тоже подчиняться тому же самому правилу перестановки. Давайте это выполним, не торопясь, чтобы во всем этом убедиться. А там квадратик маточного элемента не лава четвертой степени просто знаменатель. мы будем записывать что? Значит, да, от конца. Да. Э, ему будет соответствовать кто? Э, штрих. соответственно, например, сумма по гамма-бета, гамма-бета. Поэтому так будет. Дальше. Мы дальше уже нижний. Тоже идем с конца. Будет хитрый и сложный, смотрите, биспиноры античастицы в начале, сопряженные, да, заменялись на биспиноры конечной частицы. И то же самое было с УСВ3, которая заменилась на УАП. Тут в том, что касается шкуров, все вообще в чистом виде. Да-да. Вот вопрос? Да, вот это вот. Что? В чем вопрос? Вот это вот выражение 1 четвертая МФД в квадрате. Да. Это квадрат матричного элемента, просуммированный по спинам конечных частиц и усредненный по спинам начальных. Там и сям мы брали совершенно одинаково, да? Именно эта штука должна войти в сечение. Так. То, обратите внимание, что здесь уже вообще нет никаких хитростей. Спинором нету, есть простая замена импульса, больше ничего. Вот это возможность описывать такие процессы, родственные или, как говорят, перекрестные с помощью простых замен четырех импульсов, да, есть одно из больших преимуществ как раз вот нашей ковариантной теории возмущения. Нового расчета производить не надо. Достаточно взять выражение для квадратно-матричного элемента исходного процесса и в нем произвести просто замену четырех импульсов, и мы получим квадрат матричного элемента перекрестного процесса. Ну, а дальше, а вот дальше, вообще-то говоря, наступает некоторое различие, да? Потому что а, сечение выражается не только через квадрат матричного элемента, а еще туда уходят э, импульсы начальных и конечных частиц они в этих двух реакциях немножко разные. Но это уже будет э, чисто кинематическое, простое изменение. В том, что касается самого сложного участка, а именно счета квадратно-матричного элемента, то он производится вот таким вот простым образом. После этого, вы помните, этот квадрат матричного элемента мы рассчитали. Возьмем его, ну, заменим в нем четырех импульсы, потом выразим эти четырех импульсы, скажем, через величины в какой угодно системе, и получим окончательный ответ. Ну, в частности, <clears throat> очень интересно, значит, предположим, мы это все в уме сделали, я тогда только запишу ту часть, которая будет цепочка. Рассмотрим такой вариант, <clears throat> когда происходит вот этот процесс. больше. А рассеивается электрон, энергия которого много меньше массы миона. Но ну, этот электрон, раз масса миона, это примерно 105 мл, мм, да? Электрон может быть, в том числе и ретивисты. Совершенно запросто, да? Ответ в этом случае выглядит следующим образом. В этих условиях мион испытывает очень малую отдачу. Правильно? И тогда все это можно рассматривать как рассеяние электрона, в том числе, может быть, и литивистского, но не слишком сильно, не мультиатлантического, да? Просто на неподвижном центре, который представляет себе кулоновское поле миона. А для растения на неподвижном расстоянии кулоновского случае мы знаем ответ. Это будет резерфорновское сечение. Я вам напомню, что резерфорновское сечение да, выглядит примерно одинаковых, что для литиевского, что для нелитиевского случая. Так. И нелитивистка а отличается тем, что в нелитивском случае импульс был m на v, да? А в нелитивском случае тут еще входил Лоренс фактор. В данном случае скорость электрона. Вот так вот выглядит сечение зерфор, да? А наш ответ, полученный из точного результата вот этого, у константной замены будет выглядеть так. Сильно. Он будет содержать резерфордовское сечение. Так. Но будет еще дополнительный такой хитрый множитель. напомним, что на самом деле стоящее здесь В должно писаться как ВЦ. Да? Вот. В нелитийском случае это вообще вещь неинтересная, ее можно выбросить. А вот э, в литийском случае, а я вам напомню, что он тоже входит в это рассмотрение, а, а в литийском случае это может, может оказаться существенным. Как себя ведет этот морг в зависимости от угла тетка? Перерастение вперед. Это чистая единица. И наша квантово электродинамическое сечение ничем не отличается от классического резерформанского. А вот с ростом угла синус достигает значения какого? При θ равном π, да, здесь будет π пополам, синус обращается в единицу. И эта штука подрезает, входит результат единицы минус v в квадрате. Для электрической частицы это может быть величина очень близкая к нулю. Так что вот этот дополнительный множитель ведет себя как-то так. для кантивистской частицы. То есть резерфордовское сечение и так очень быстро падает с ростом угла, да? а конкретно для электрона возникает еще дополнительное подавление за счет вот этого самого множителя. Может быть, когда вы будете изучать более подробно квантовую электродинамику, там будет а, раскрыто еще и, ну, как говорится, глубинные причины, почему этот множитель появляется. Он связан с сохранением спиральности электрона при высоких энергиях. Ну хорошо, вот на этом мы закончили изучение родственников этого простого процесса и перейдем последнему процессу, понятно, нет, предпоследнему процессу, который мы будем рассматривать сегодня в этом курсе. Это Кантоновское э, рассеяние. Да? процесс удобно сравнивать с его аналогом по скалярным частицам. У нас там был такой процесс P0, P минус, P0, P минус. И я вам напомню, что написывался двумя диаграммами. Значит, P0 процесс, в котором шел обмен виртуальным P-минусом в S-канале. И другой вариант, который мы тоже рассматривали, он выглядит таким образом. процесса. Да. То все будет очень похожим образом, да? Диаграммы Феннона будут буквально такие же. Электрон. вспоминать, как выглядит соответствующее. Клады. Маточный элемент. То скажем, вот этот. Ну или я полностью напишу. И домноженное на амплитуду рассеяния включает в себя минус ИЖ в квадрате это вот здесь вершинки стоят. Так. Э, Никаких спиноров или векторов поляризации здесь нету. Поэтому дальше будет ходить только этот пропагатор. Пропагатор а, а, для обмена ОС-канале будет содержать импульс равный. Ну вот теперь давайте мы будем здесь э, <clears throat> различать, скажем. Если я здесь хочу обозначить это К1, это К2, здесь P1, это P2, и здесь я буду придерживаться тех же обозначений К1, К2, P1, P2, этот пропагатор будет зависеть от суммы импульсов K1 плюс P1. Второй, вторая диаграмма будет содержать пропагатор, зависящий от этой суммы импульсов. Это К1, это P2, значит этот импульс будет представлять из себя P2 минус К1. Аналогичную штуку мы можем записать и здесь. Это мы потом сделаем. Но вот э, важно следующее. Что касается внешних вершин, то мы знаем, как с ними обращаться. А вот что касается пропагатора который здесь встречается, это новый объект, с которым придется нам глубже знакомиться. Поэтому поговорим немножко подробнее о пропагандарах электрона. Здесь можно не раскрывать всю тяжелую артиллерию, которая мы начнем, стартуя от выражения а, оператора, э, S-матрицы, э, S-оператора во втором порядке и так далее, а просто воспользоваться уже пройденным этапом. Мы знаем, как находились эти, эти пропагаторы. Давайте я вам напомню. <clears throat> У нас там ходило. попадают раскаленные частицы и минус, да, имел такой вид. Это был матричный элемент по вакууму от чего? От Т-произведения оператора φ от x на Фи с крестом от x4. Да. Я, я зря написал. Это у нас все было в координатном представлении. Так. Затем мы это все переписывали в импульсное представление. подробно разбирая все это, в конечном счете мы нашли эту самую величину ДФП. Это была такая простая штука. P в квадрате. Можно, конечно, сказать, что по отношению к электрону будет все то же самое. На этом месте будет стоять матричный элемент от Т произведения от чего? Вместо оператора фи будет стоять оператор ψ. И ψ, ну, конечно, дирберский сопряженный. Пока что только первое усложнение. Вместо обычного сопряжения дирберское. Второе не очень приятное осложнение связано с тем, что ведь это у нас спиноры. У них есть свои индексы. У этого, скажем, индекс И, у этого индекс К. Так что то, что получится, мы должны обозвать пропагатором. Его любят обзывать буквой Ж. Но теперь это будет матрица со своими индексами. дальше расписать это в виде суммы по плоским волнам и так далее, и так далее. Но можно поступить немножко хитрее. Вот. Мы с вами видели, что d от x есть не что иное, как функция Грина для уравнения Клейна Фока Гордона. То есть мы вот проверяем, что если я возьму оператор, который входит в уравнение Клейна Гордона Фока и подействуя им на d от x, он да, то что я получу? Я должен буду, кто такой этот оператор? Это и d меня этот оператор и заменим. В свою очередь, этот оператор у нас был известный нам знаменатель. что останется. Так. Экспонента при этом тоже останется. Но вот когда я этой штукой подействую на эту экспоненту, выскочит дополнительный множитель минус ИП. И это И. Даст мне просто P. свою очередь, оператор колониалов тоже даст P равно ниже индекса. m квадрат останется. И что мы получим? Числитель со знаменателем совершенно спокойно сократится, а интеграл от такого экспонента мы хорошо знаем. Что? Дельта функцию даст. Да, дает дельта функцию от чего? от x. Так что если мы посмотрим на начало, то это есть оператор из уравнения Клейна-Фока, только правая часть и 0, а дельта функция. Ту же самую технологию можно попробовать применить и здесь. Этот оператор, ну, вот этот пропагатор, должен быть функцией Грина для уравнения Дирака. И если этим воспользоваться, то мы получим очень быстро ответ, ну давайте это, чтобы не комкать, сделаем в следующий раз. До свидания.